Desde quanto tempo ele está assim? Doutor, já faz mais de oito anos. Ele veio pra cá com quantos anos? Com 16 anos. Como ele veio parar aqui? Ele é jovem, não se mete em crime. Isso é bom. Maria te contratou porque estava muito preocupada. Eu o ajudarei a sair dessa cama. Ele já está com 24 anos. Não pode continuar assim. Eu ajudarei, doutor. Sim. Eu sou a mãe dele. Ah, como vai? Eu que pergunto. Meu filho está em um coma vegetal. Eu sei. Tirando isso, ele parece bem. Ele necessita estar bem. ele tem mais uma visita. Quem seria? Agora ele quase vaziada. Ela não vai vê-lo. Não, ela não vai. Ela vai. Não, ela não vai. ignora, eu só quero dar um oi. Não. Você não vai me desculpar, mas não. Eu vou vê-lo de qualquer jeito. Não, você não vai. Cadê ela? Está na sala. Oi, meus olhos. Sei que você não deve estar sabendo quem é mas eu sou a Gogorgia. A garota que quase foi abusada. Hum, Mesária. Você deve estar tá se perguntando por que eu não ter vindo aí. Mas sua mãe não deixou. E nem seu antigo médico. A quem estou enganando? Eu não consigo mentir para mim mesma. Estou bem com o que está acontecendo. E usar meu sorriso mais bonito. Ah. Sabe de uma coisa, mesário? Se eu não tivesse nascido, tinha sido diferente. Você poderia estar começando uma na faculdade. Ou até mesmo namorando. Se você não tivesse levado aquela cadeirada na cabeça. A quem eu quero enganar? A culpa é toda minha. lugar. Oi, Kokoyami. Ele está segurando minha mão. É o primeiro movimento dele desde há oito anos. Ele pode acordar, né? Não pode, hein? Tocari! Anda, homem! Porque ela não me respondeu. Que que é? Ele mexeu de novo. senhorita, saia da sala. Espero que dê tudo certo. O que você fez, garota? Senhor, eu não fiz nada. Mas ele reagiu. pediu. Eu disse que ele precisa fazer cirurgia. Mas isso seria ótimo. Ele acordou. Ele tá te procurando, Cocô. Como? Anda logo. Tá bom. Você não pode se levantar. Você não pode se levantar. Cala a boca. Eu quero a é Kokoyami. É você. Sim. que aconteceu? Estou preocupada. É eu disse que não iria hoje, mas eu tenho certeza que o doutor vai entender. Então eu vou. Eu consigo, ir lá. Vou me arrumar. Então feliz. Só porque ele acordou. Bom dia! O que você está fazendo aqui? Vim saber porque ele é desmaiou. Isso é normal. Desmaio é normal? Eu não tenho namorado. Cocô? Finalmente acordou. Como? Nada, não. Ah. Misária? Você lembra alguma coisa oito anos atrás? Isso não importa. Até porque eu fui vergonhoso. Sim? Já está até vermelha. Que seja. Quantos anos você tem? Se decepcionou. Eu sou dois anos mais velho que você. Sim. Kokoyami. É... sim? Sabe, quando você falou que poderia estar namorando... Sim? Eu quero namorar. Oi? Quero um relacionamento. Por que você tá rindo? Achei que você tinha falado que queria um relacionamento. E quero. Como? Você não conhece ninguém. Quem disse? Você estava em coma. Quem você conheceu? Você? Eu? quer um relacionamento com você. Comigo? Sim. Te dou uma resposta quando tiver alta. Eu espero. <laughs> Por que está rindo? Pra mudar esse clima. Mas para que mudar? Esse clima tá ótimo. Olha as horas, acho que vai chover. Vai! E vai chover mesmo. Uh... Alta médica. Aí vou eu. Mãe, cadê a Kokoyami? Quando chegarmos em casa, verá. Ok. Ele já devia estar chegando. Eu estou no né, jardim já faz 10 minutos. Filho, me espera no jardim. Tá bom. Coco? Amém. Amém? Eu quero te dizer uma coisa. Ah, claro, fala. Eu aceito seu pedido. Sério? Aham. Uhum. Tem certeza? Vamos tentar. Eu e o Mesário estávamos juntos há meses. Eu me sinto muito feliz estando com ele. Ele meio que me completa. Eu comprei um apartamento para mim e a Coco. Moramos juntos, eu estou cercado de amor. Foi difícil, mas finalmente eu e a senhora Yui nos damos bem. Querida, vamos no parque de diversões? Sério? Sim. Quero! Eu adorei. Que bom que gostou.